हमारे देश भारत के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है कि भारत का यान बाहुबली चंद्रमा पर बेचा गया है जी हाँ भारत यह उपलब्धि अर्जित करने वाला चौथा देश बन गया है अभी तक अमेरिका रूस और चीन ने ही अपने यान चंद्रमा पर उतारे हैं जब पहली बार अमेरिका ने चंद्रमा पर अपना यान उतारा था तब वह दिन ऐतिहासिक माना गया था कि किस तरह से चंद्रमा पर अमेरिका का यान उतरा अब सवाल इस बात का है कि इसरो ने चंद्रमा पर यान क्यों भेजा यानी भारत को इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वह अपना यान चंद्रमा पर उतारे सबसे पहले तो इसरो का जिक्र करना जरूरी होगा 50 वर्ष पहले इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो की विज्ञापनी तभी से इस बात की खोज में जुटे हुए हैं कि अंतरिक्ष में भारत के इंसेट कैसे भेजे जाएं और लगातार चंद्रमा तक यात्रा कैसे की जाए 50 वर्ष बाद अब भारत को इस मामले में सफलता मिली है और इसरो द्वारा चंद्रयान दो को लॉन्च कर दिया गया सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बेहद सुरक्षित तरीके से भेजा गया है अब सवाल यह भी उठता है कि चंद्रयान दो से हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा यानी भारत के लिए क्या जरूरी था कि वह चंद्रमा पर अपना यान भेजे लगभग एक हज़ार करोड़ की लागत से बने इस यान को भारत के लिए भेजना क्यों जरूरी था सबसे पहली बात तो यह है कि चांद पर मिशन भेजने के बाद तीन ताकतवर देशों के साथ चौथा देश भारत बन गया है यानी भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति माना जाएगा वह ताकतवर देशों के क्लब का चौथा सदस्य भी बन गया है चंद्रयान दो में रखे गए पैलोट से मिलने वाला डेटा से वहाँ पानी और खनिजों की मौजूदगी का पता चलेगा और इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रयोग भी शुरू किए जाएंगे यानी हमें यह पता चल सकेगा कि चंद्रमा पर पानी और खनिज तत्वों की कितनी मौजूदगी है वहाँ अभी तक जीवन की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से यह पता चल सकता है पानी और खनिजों की मौजूदगी के बाद वहाँ जीवन की क्या संभावनाएं हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो की शक्तिशाली रॉकेट तथा भारी भरकम पेलोड छोड़ने की क्षमता के बारे में दुनिया को पता चल गया है कि इसरो कितना आगे बढ़ चुका है इस मामले में यानी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा मान लिया है इसके अलावा इसरो द्वारा सिग्नलिंग संचार सेंसर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपना प्रदर्शन किया है फ्रांस और अमेरिका के बाद भारत भी सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेस कमांड वाला देश बन जाएगा यानी भारत के लिए एक इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि अमेरिका रूस और चीन इन तीनों के पास सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेस कमांड उपलब्ध है और चीन पर दबाव बनाने की दृष्टि से यह जरूरी हो गया है कि भारत के लिए इस यान को भेजा जाए चीन पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा दबाव बना है कि भारत अब सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्पेस कमांड वाला देश बन गया है इसके अलावा 27 मार्च 2019 को भारत ने उपग्रह रोधी ए सेट मिसाइल दाग कर भी अंतरिक्ष पावर बनने का सबूत दे दिया था इसको भेजने के बाद से भी भारत की स्थिति पूरे विश्व में बहुत मजबूत हो गई थी धरती के बाद चांद पर भौगोलिक आधिपत्य की होड़ में भारत अग्रणी देश बनकर उभरेगा यानी भविष्य में चांद पर जिन देशों का अधिकार होगा चांद की यात्रा कराने के लिए जो मुहिम चलाई जाएगी और चांद पर जीवन की संभावनाएं खोजी जाएगी उसमें भारत का दावा मजबूत रहेगा यानी चांद पर आधिपत्य उन्हीं देशों का माना जाएगा जिन्होंने चंद्रमा की यात्रा की है कुल मिलाकर 2022 में प्रस्तावित भारत के अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान का रास्ता भी इसके साथ स्पष्ट हो गया है यानी दो में भारत चांद पर मनुष्य को भी उतार सकता है सबसे बड़ी बात यह की अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित रूप से भारत आपके लिए यह एक बेहद गौरवमय बात हो जाएगी अब जानते हैं कि किस तरह से सफर पूरा होगा धरती के इर्द गिर्द बाहुबली घूमेगा एक से तेईस दिन तक चांद की ओर रवाना होगा तेईसवें दिन चांद के सफर पर उसे तेईस से तीसवा दिन